हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन सीखेंगे देखिए सीरियलाइजिंग करने का क्या मतलब है सीरियलाइजिंग करने का मतलब ये है कि हम पिकलिंग कर रहे हैं और डी सीरियलाइजिंग का मतलब अनपिकलिंग करना यानी डेटा का फॉर्मेट बदलना ये कहलाता है सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन तो चलिए इसको पाइथन में कैसे करते हैं आइए हम आज इसी चीज को सीखेंगे तो यहाँ पर आप चाहे तो बी एस कोड पे भी ये कोडिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी ये कोडिंग हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे बी एस कोड देख सकते हैं यहाँ पे ओपन है और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ like my P Y dot P Y के नाम से और इसी के अंदर अब हम कोडिंग करेंगे और यहाँ पर देखेंगे पिकलिंग सबसे पहले क्या देखेंगे हम पिकलिंग देखेंगे तो यहाँ पर पहले आपको दिखाने वाला हूँ पिकलिंग तो यहाँ पे हैश करके पिकलिंग लिख दिया मैंने और यहाँ पे पिकल को इंपोर्ट कराना होगा तो पिकल मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट पिकल तो इस तरीके से इंपोर्ट पिकल लिख दीजिएगा आप और एंटर कर दीजिएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या डाटा हमें लेना है आप जो भी नाम यहाँ पे देंगे अपने लिस्ट को वो ही नाम आपको यहाँ पे देना होगा तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डाटा इज इक्वल टू अब यहाँ पर कोई भी एक लिस्ट बना लेते हैं जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम ठीक है फिर यहाँ पे कॉमा दिया इनकी एज की बात कर लेते हैं फिफ्टी फाइव फिर यहाँ लिखा श्याम फिर यहाँ पर इनके एज की बात करेंगे तो ऐसे करके लगातार हमें चलते जाना होगा ठीक है और एक लिस्ट हम प्रिपेयर कर लेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे श्याम कर दिया ठीक है और यहाँ पर कॉमा दे करके और फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 33 कर लिया फिर यहाँ पे कॉमा देंगे फिर यहाँ एक और नाम दे देंगे मनोज ये दे दिया और मनोज देने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे तो कॉमा लगाएंगे फिर यहाँ दे देंगे 22 इस तरीके से करके हमको दे देना है ठीक है और ये देने के बाद क्या करना है बाइट यहाँ पर बाइट के बारे में जानते हैं कि बाइट जो है स्पेशल रिजर्व वर्ड होता है ठीक है पाइथन के अंदर बाइट जो है एक स्पेशल रिजर्व वर्ड है और यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ byte is equal to pickle dot dump अब जो डम्प फंक्शन है ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है डम्प यहाँ पर लिखा और हमने क्या लिया है डाटा नाम लिया है तो यहाँ पे हम डाटा ही दे देंगे ठीक है तो जैसे दिया गया है वैसे ही हमने दे दिया है और यहाँ पर क्या करना है एंटर कर देना है जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे अब हम किसको प्रिंट करवा दें तो हमने बाइट लिया हुआ है तो हम बाइट को प्रिंट करवाएंगे तभी तो हमें ये बाइनरी फॉर्म में मिलेगा तो यहाँ पे बाइट लिख दिया अब ये हमारा पिकलिंग होगा तो यहाँ से इसको चला देते हैं और यहाँ नीचे आप रिजल्ट में देखेंगे तो रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई स्पष्ट जो है यहाँ पर चीजें दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके समझ से बाहर होगी ये चीजें यहाँ पर केवल राम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वो भी बीच में एक जगह लिखा हुआ है बाकी की ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी यहाँ पर देखिए ये नीचे जो चीजें आ रही हैं ये बिल्कुल समझ से परे हैं तो अभी इसको हम डीसीरियलाइज करेंगे यानी अनपिकलिंग इसकी करेंगे तो यहाँ पर मैं अनपिकलिंग कराने जा रहा हूँ ये भी ध्यान दीजिएगा पिकलिंग और अनपिकलिंग ठीक है तो यहाँ पे अब ऑन पिकलिंग कराएंगे ऑन पिकलिंग करते समय क्या करेंगे यहाँ पर एक नाम जो हमने लिया था डाटा नाम से तो इसको डाटा वन कर देते हैं डाटा टू कर देते हैं किसी भी नाम से ले सकते हैं चलिए डाटा थ्री कर देते हैं इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या करना है हमें यहाँ पे लगाना है पिकल मॉड्यूल जो पिकल हमने इंपोर्ट कराया था वो लगाइएगा पिकल और यहाँ पे डॉट अब हम लोड का यूज करेंगे तो L O A D S load लिख दिया हमने और किसको लोड करेंगे जो बाइट जो बाइनरी फॉर्म में चेंज हो चुका था उसी को लोड करेंगे और कन्वर्ट करेंगे किसमें इसको आ, हम अपने रीडेबल यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका नाम हमने क्या दिया है डाटा वन करके दिया है तो यहाँ पे डाटा वन दे देंगे और जब इसको चलाएंगे ना तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में वापिस से प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाटा थ्री दिया है डाटा वन नहीं डाटा थ्री रहेगा और जैसे ही इसको चलाएंगे ना तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से इसको रन करवा देता हूँ सीधा सीधा तो यहाँ पे आप देखेंगे अब ये एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि ये लिस्ट जो बनाई थी सेम वही चीज़ यहाँ पे हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से ये प्रिंट होकर आया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ रही होंगी ठीक है तो उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है आपको सीरियलाइजेशन एंड डी ठीक है डेटा का फॉर्मेट बदल देना ये कहलाता है सीरियलाइजेशन यानी पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होता है डेटा का फॉर्मेट जो फॉर्मेट पहले था यानी कि बाइनरी फॉर्म से हट करके उसे मेन फॉर्म में लेके आना ये कहलाता है डी सीरियलाइजेशन तो यही है सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन ओके